kamera roll. And action. Yuk, Assalamualaikum ucap. And yuk, tutup. Aku tunggu. Gitu ya. Yuk, yuk kita time roll ya. Halo guys, saya Alim pertama. sekarang lagi syuting tonas dengan protokol kesehatan yang ketat kita semua udah di swab ini bukan pengalaman yang pertama kan penting ya masuk iklan iklan udah lumayan lah udah dua tahun apa aja paling pertama syuting pertama itu di iklan BCA ya, tahun tahun 2018 nah, itu tuh syuting iklan BCA itu setelah satu tahun nyoba casting yeah. baru jebol itu iklan baca jadi selalu diingat itu iklan pertama baca yeah. Nah, nah. itu syuting ikut casting sendiri ikut casting sendiri nah. biasa kalau casting iklan kan suka ngantri dulu yeah. dan iya. gitu ya biasalah foto-foto gitu dari situ dapat banyak teman banyak channel jadi kenal deh semua nah dari situ iklan pertama kesananya jadi jebol jebol jebol jebol awalnya iya. doang yang susah pas ke sini jadi gampang hmm. alhamdulillah. alhamdulillah terus setelah BCA BCA pergi-pergi hmm. pergi-pergi gak tahu udah lupa yang pertama yang paling diingat soalnya hmm. paling pecah telur pertama lah hmm. baratnya kan paling diingat kesananya yeah. suka lupa hmm. hmm. sinetron belum pernah eh, belum pernah lah cuma dikit-dikit hmm. Pak Mejo aja ya, Pak ya. ya peran selintas iya juga. peran pembantu lah nah, <laughs> doain semoga bisa peran pertama peran utama <laughs> mantap sama sekarang ngomong-ngomong usianya berapa sekarang sekarang usia dua 25 mas masih kuliah sudah beres sudah beres di Bandung Maranatha mungkin ekonomi hmm. hmm. cuman karena dari dulu pas SMA nggak tahu ya memang mungkin udah jalannya jadi pas SMA tuh lagi jalan-jalan doang beli baju lebaran hmm. ada yang ngajakin lah casting gitu, -gitu. Hmm. jebol waktu itu tuh hmm. sinetron pertama yang masih di bawah umur hmm. yang nah, itu tuh yang masih di bawah umur tuh dapat 100 episode Oh, lumayan tuh iya oh. terus itu sama Natasha Wilona itu tuh oh ya kata pacarnya si anak Natasha namanya ya. dari situ nah. lah kuliah karena break dari kuliah start lagi dari nol nggak tahunya pas ke sana orang-orang mungkin udah lupa apa gitu kan jadi sekarang jadi ngerintis lagi dari awal <laughs> ya nggak apa-apa kalau di Tronas ini kemarin ketemunya gimana? Kayak casting atau langsung? Kalau sekarang kan karena lagi PPKM, jadi semuanya casting ya digital semua. Jadi ah. kirim aja kita yeah. adegannya apa semua. Biasanya kan datang ke lokasi, sekarang mah tinggal kirim via WA biasanya kalau rencana ke depan memang pengen jadi artis ya karena udah kejebur ya di sini ya, jadi ya. udah terlanjur tenggelam ya udah jadi dilanjutin aja lah <laughs> kalau misalnya mau jadi kerja ya dari hmm. awal lagi cuman kan sayang lah maksudnya udah perjuangan jadi bakal dilanjutin hmm. kalau keluarga sendiri ada background artis atau artis ya? enggak sih cuman mama lebih support karena waktu dulu soalnya mama pengen jadi penyanyi mungkin oh okay. kesampaian mungkin kan <laughs> jadi ke aku itunya hmm. ke supportnya tapi oh. musik bisa juga musik nggak bisa <laughs> justru aku nggak bisa ya. musik. <laughs> Oh, gitu. malah di seni peran sama ya, acting ya. ya, ya, ya. yaitu uh, follower DMK kalau misalnya punya bakat merasa punya itu ya selakuin aja semua pasti berjalan dari awal dari bawah ada prosesnya yaitu yang harus diikuti gitu nggak ada ini sih nggak ada, ada yang nggak bisa ya nggak ada yang instan nggak ada yang instan semuanya proses hmm, hmm, hmm. saya aja yang punya anak uh, punya anak yang ini juga mereka nggak mau semua jadi jadi model iklan nggak mau jadi seniman nggak mau padahal punya peluang besar iya iya udah udah punya privilege lah istilahnya iya, iya kan iya. tinggal itu doang ya kadang-kadang ya iya. memang punya ininya sendiri lah itu masalah oke terima kasih ngobrol-ngobrolnya action. Yo, Assalamualaikum ucap. And ya itu tunggu. Gitu ya? Ya, ya bisa. Time perahu ya. Oh, anjir mah enak banget mata kalau mah. Besok kita buka warung ya, Mak ya. Hmm, jalan maknya, maknya nyuapin boleh tuh. Ma mau gimana bagaimana? Oke. Uh, oke. Oke. Enak kan mama kan? kita kakek makan maknya kita kamu nyedok makan nasi maknya babi mah oke kamu beli ya mamanya beli ayo kita mamanya diambil nih nih nih nih nih nih aku pengen merica pura-pura kasih merica boleh ada nih dua beran oke nah ini lebih enak nih kamu coba deh oh bener mah mau nambahin juga pengen enak tambahin ini ya yang tambahin ini Oke. Okay.